I un dels elements fonamentals que tenen aquests plans de desenvolupament local és evitar un fenomen que des del punt de vista econòmic és enormement preocupant, que és el fenomen de les persianes baixades. Necessitem aixecar les persianes dels nostres barris, dels barris del centre de la ciutat. No pot ser que a Ciutat Vella eh, no tinguem peixeteries, no tinguem ferreteries, no tinguem cures de les llibreries, de les iniciatives culturals. És a dir, són barris on podem tenir activitat econòmica on, on, on tenim una activitat econòmica que s'ha de protegir, eh, perquè això també és important, com dèiem, per protegir la trama, la trama comunitària dins d'aquests barris. Justament la pèrdua de mixtura d'usos, no? el monocultiu turístic, és una de les qüestions que també eh, és fruit d'aquest fenomen de la, de la gentrificació i la necessitat de recuperar aquesta mixtura d'usos en els baixos de la nostra ciutat Uh, és una necessitat que creiem que, que està en primer, en primer ordre de, de qüestions a abordar. Fins ara s'havien fet polítiques que es fixaven molt en la persona que havia d'ocupar aquests baixos i ara el que ens fixem és en l'activitat.